Hayır, rhythm. Sen rhythm. Bakıyorum ne kadar rhythm. Ne bakıyorum? Kurabiye bak sümütler neye bakıyorsun? Yapsın mı? La la ya. Banyo madem olsak böyle. Bak. Ha forat da söyle de ben manyak olalım unutmasın. Oğlum ne lan? Elmas mı? Ya bak. Nasıl ben onu zeydim? Ben de sokak yapıp veremem. Söyle lan. Hayır, rhythm. سمينكم وكلمة كلمة Never kendim kuramıyor bak sümükler neye bakıyorsun? Yok sümük. Lan lan ya. Banyo ben de bozsek böyle. Bakın. Lan sonra da söyle de ben manyak olalım umurumdasın. Oğlum bunu ne olur? Elini aslı sen. Nasıl ben umurumda değilim ben de sümükle köpüklerim. Söyle lan. Hayır red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ben karar veremiyorum. Nej, jag brukar långkora. Närmare kun. Lanlar yok. Banyo da bozsak böyle. Basın. Lan sonra da şöyle de ben manyak olalım umurumdasın. Oğlum ne lan? Elini hastası ya. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Sonra ne? Hayır öyle de. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle karar öyle mi? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak. Simitler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bolsa göre. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum ne lan. Ruh hastası. Ya bak. Nasıl da vurunca da vurunca da sokuyor ki bülklerine. Söyle lan. Hayır, vurma Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum öyle kadar öyle mi? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sürmetler neye bakıyorsun? Yok sürmet. Lan lan yok. Bayılma da bolsa göre. Was? Was soll das denn? Wir müssen mal hier kurz am Runden lassen. Oh, Runden lassen. Du hast es ja. Was? Non sapevo cosa che non era Bakıyorum ne bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda lan. Elini hastası. Ya hazır. Nasıl ben umurumda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan Fuat da söyle de ben manyak olalım vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya Nasıl ben olunca da böyle de sohbet yapıp veremem. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümütler. Lan, lan, yok. Bayılma da bozsak böyle. Was? Was soll das denn? Wenn man manche Ruhe dann ruhen lassen. Oh, ruhen lassen. Ruhe lassen. Ja, was? Non sembra l'uso di un'unità da succhio che bruttare in azione la... Poi è red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye var, sümütler, ne bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum bunu ne olur? Elini hastası. Nasıl ben umurumda de sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır öbür Sen neye bakın? Bakıyorum öbür kadar öbür Ne bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler Là, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Vurulmasın. Ya vurma. Nasıl da vurulunca da vurulunca da sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır vurma da vurma. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ben kadar vurma. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sümütler neye No, no, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat da söyle de ben manyak bazen vurulmasın. Oğlum vurma lan. Ruh hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da gönülde de sohbet yapıp veremem. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümüt. Lan, lan, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat'a söyle de ben ben yapmadım vurulmasın. Oğlum vurulmasın. Vurulmasın. Vurulmasın. Nasıl ben vurulmasın dedim. Orada su keke bülklerini. Söyle lan. Hayır vurulmasın. Sen neye Bakıyorum ne kadar vurulmasın. Neye bakıyorsun Kurabiye bak sümütler neye bakıyorsun? La no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben umurumda ne olur? Ben de sohbet yapıyorum. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye ver, sümütler neye bakıyorsun? Non, non, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. ben olunca da bunu da lan. Hayır, Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da böyle kadar sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bulsak böyle. Lan Fuara da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma da vur. Ruas sesler. Nasıl da vurulunca da vurulda da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, vurulda da Sen neye baktın? Bakıyorum ne kadar öyle. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım uğrundasın. Oğlum uğrunda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben uğrunda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Bak. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? La no, yok. Bayılma da bolsa göre. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum ne la? Ruh hastası. Ya bak. Nasıl da vurunca da vurunca da sokuyor ki bülklerine. Söyle Ne Hayır, vurma Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum öyle kadar öyle mi? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sürmetler neye bakıyorsun? Yok sürmet. Lan lan yok. Bayılma da bolsa göre. Was? Was soll das denn? Wir müssen mal hier kurz am Runden lassen. Oh, Runden lassen. Du hast es ja. Was? Non sapevo cosa che non era su che che pretende. Se non era. Vai the red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye bak, simitler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda lan. Elini hastası. Ya hazır. Nasıl ben umurumda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan Fuat da söyle de ben manyak olalım vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da böyle de sohbet yapıp veremem. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümütler. Lan, lan, yok. Bayılma da bozsak böyle. Was? Was soll das denn? Wenn man manche Ruhe dann ruhen lassen. Oh, ruhen lassen. Ruhe lassen. Ja, was? Non sembra l'uso di un'unità da succhio che bruttare in azione la... Poi è red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye ver, sümütler, ne bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum bunu ne olur? Elini hastası. Nasıl ben umurumda dedim öbür de sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır öbür Sen ne kadar Ne bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? Là, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Vurulmasın. Ya vurma. Nasıl da vurulunca da vurulunca da sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır vurma da vurma. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ben kadar vurma. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat da söyle de ben manyak bazen vurulmasın. Oğlum vurma lan. hastası. Nasıl ben olunca da gönülde de sohbet yapıp veremem. Söyle Hayır, Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümüt. Lan, lan, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat'a söyle de ben ben yapmadım vurulmasın. Oğlum vurulmasın. Vurulmasın. Vurulmasın. Nasıl ben vurulmasın dedim. Orada su keke bülklerini. Söyle lan. Hayır vurulmasın. Sen neye baktın? Bakıyorum ne kadar vurulmasın. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben umurumda ne olur? Ben de sohbet yapıyorum. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye ver, sümütler neye bakıyorsun? Non, non, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan lan. Elini hastası. Ya Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da böyle de sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümütler. Lan, lan, yok. Bayılma da bozsak böyle. Was? Was? Vorrat das Rolle? Wir würden mal hier kurz am Runden lassen. Oh, Runden lassen. Che ruolo sto sta? Was? Non sapendo l'uso di venuta da su, che che buttare in azione la... Poi il red... Se me da tu. Bakıyorum ne kadar öyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye var, simitler, ne bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım uğrundasın. Oğlum uğrunda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben uğrunda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır, redder. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Bak. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? La no, yok. Bayılma da bolsa göre. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Ruh hastası. Ya bak. Nasıl da vurunca da vurunca da sokuyor ki bülklerine. Söyle lan. Hayır, vurma Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum öyle kadar öyle mi? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sürmetler neye bakıyorsun? Yok sürmet. Lan lan yok. Bayılma da bolsa göre. Was? Was soll das denn? Wir müssen mal hier kurz am Runden lassen. Oh, Runden lassen. Du hast es ja. Was? Non sapevo cosa che non era su che che pretende. Se non era. Vai the red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye bak, simitler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda lan. Elini hastası. Ya hazır. Nasıl ben umurumda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan Fuat da söyle de ben manyak olalım vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da böyle de sohbet yapıp veremem. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümütler. Lan, lan, yok. Bayılma da bozsak böyle. Was? Was soll das denn? Wenn man manche Ruhe dann ruhen lassen. Oh, ruhen lassen. Ruhe lassen. Ja, was? Non sembra l'uso di un'unità da succhio che bruttare in azione la... Poi è red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye ver, sümütler, ne bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum bunu ne olur? Elini hastası. Nasıl ben umurumda de sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır öbür Sen neye bakın? Bakıyorum öbür kadar öbür Ne bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler Là, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Vurulmasın. Nasıl da vurulunca da vurulunca da sohbet yapıp lan. Hayır vurma Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar vurma. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sümütler neye No, no, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat da söyle de ben manyak bazen vurulmasın. Oğlum vurma lan. hastası. Nasıl ben olunca da gönülde de sohbet yapıp veremem. Söyle Hayır, Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümüt. Lan, lan, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat'a söyle de ben ben yapmadım vurulmasın. Oğlum vurulmasın. Vurulmasın. Vurulmasın. Nasıl ben vurulmasın dedim. Orada su keke bülklerini. Söyle lan. Hayır vurulmasın. Sen neye baktın? Bakıyorum ne kadar vurulmasın. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sümütler neye bakıyorsun? La No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben umurumda ne olur? kadar de sohbet yapıyorum. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye ver, sümütler neye bakıyorsun? Non, non, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da böyle de sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümütler. Lan, lan, yok. Bayılma da bozsak böyle. Was? Was? Vorrat das Rolle? Wir würden mal hier kurz am Runden lassen. Oh, Runden lassen. Che ruolo sto sta? Was? Non sapendo l'uso di venuta da su, che che buttare in azione la... Poi il red... Se me da tu. Bakıyorum ne kadar öyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye var, simitler, ne bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım uğrundasın. Oğlum uğrunda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben uğrunda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır, redder. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Bak. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? La no, yok. Bayılma da bolsa göre. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Ruh hastası. Ya bak. Nasıl da vurunca da vurunca da sokuyor ki bülklerine. Söyle lan. Hayır, vurma Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum öyle kadar öyle mi? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sürmetler neye bakıyorsun? Yok sürmet. Lan lan yok. Bayılma da bolsa göre. Was? Was soll das denn? Wir müssen mal hier kurz am Runden lassen. Oh, Runden lassen. Du hast es ja. Was? Non sapevo cosa che non era su che che pretende. Se non era. Vai the red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye bak, simitler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda lan. Elini hastası. Ya hazır. Nasıl ben umurumda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan Fuat da söyle de ben manyak olalım vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da böyle de sohbet yapıp veremem. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümütler. Lan, lan, yok. Bayılma da bozsak böyle. Was? Was soll das denn? Wenn man manche Ruhe dann ruhen lassen. Oh, ruhen lassen. Ruhe lassen. Ja, was? Non sembra l'uso di un'unità da succhio che bruttare in azione la... Poi è red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye var, sümütler, ne bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum bunu ne olur? Elini hastası. Nasıl ben umurumda de sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır öbür Sen neye bakın? Bakıyorum öbür kadar öbür Ne bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler Là, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Vurulmasın. Ya vurma. Nasıl da vurulunca da vurulunca da sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır vurma da vurma. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ben kadar vurma. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sümütler neye bakıyorsun? La No, no, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat da söyle de ben manyak bazen vurulmasın. Oğlum vurma lan. Ruh hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da gönülde de sohbet yapıp veremem. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılır da bu sefer. Dur. O fora da söyle de ben manyak fazla vurulmasın. O vurulmasın. Ruhasız. No sé por lo que se le nota la sujeto que pretende. Suena. Hayır, Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle. Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler La No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben umurumda ne olur? kadar de sohbet yapıyorum. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye ver, sümütler neye bakıyorsun? Non, non, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya Nasıl ben olunca da böyle kadar sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bulsak böyle. Lan Fuara da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma da vur. Ruas sesler. Nasıl da vurulunca da vurulda da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, vurulda da Sen neye baktın? Bakıyorum ne kadar öyle. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım uğrundasın. Oğlum uğrunda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben uğrunda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Bak. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? La no, yok. Bayılma da bolsa göre. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Ruh hastası. Ya bak. Nasıl da vurunca da vurunca da sokuyor ki bülklerine. Söyle lan. Hayır, vurma Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum öyle kadar öyle mi? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sürmetler neye bakıyorsun? Yok sürmet. Lan lan yok. Bayılma da bolsa göre. Was? Was soll das denn? Wir müssen mal hier kurz am Runden lassen. Oh, Runden lassen. Du hast es ja. Was? Non sapevo cosa che non era Bakıyorum ne bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda lan. Elini hastası. Ya hazır. Nasıl ben umurumda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan Fuat da söyle de ben manyak olalım vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da böyle de sohbet yapıp veremem. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümütler. Lan, lan, yok. Bayılma da bozsak böyle. Was? Was soll das denn? Wenn man manche Ruhe dann ruhen lassen. Oh, ruhen lassen. Ruhe lassen. Ja, was? Non sembra l'uso di un'unità da succhio che bruttare in azione la... Poi è red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye ver, sümütler, ne bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum bunu ne olur? Elini hastası. Nasıl ben umurumda dedim öbür de sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır öbür Sen ne kadar Ne bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? Là, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Vurulmasın. Ya vurma. Nasıl da vurulunca da vurulunca da sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır vurma da vurma. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ben kadar vurma. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat da söyle de ben manyak bazen vurulmasın. Oğlum vurma lan. hastası. Nasıl ben olunca da gönülde de sohbet yapıp veremem. Söyle Hayır, Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümüt. Lan, lan, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat'a söyle de ben ben yapmadım vurulmasın. Oğlum vurulmasın. Vurulmasın. Vurulmasın. Nasıl ben vurulmasın dedim. Orada su keke bülklerini. Söyle lan. Hayır vurulmasın. Sen neye baktın? Bakıyorum ne kadar vurulmasın. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben umurumda ne olur? Ben de sohbet yapıyorum. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye ver, sümütler neye bakıyorsun? Non, non, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da böyle de sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümütler. Lan, lan, yok. Bayılma da bozsak böyle. Was? Was? Vorrat das Rolle? Wir würden mal hier kurz am Runden lassen. Oh, Runden lassen. Che ruolo sto sta? Was? Non sapendo l'uso di venuta da su, che che buttare in azione la... Poi il red... Se me da tu. Bakıyorum ne kadar öyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye var, simitler, ne bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım uğrundasın. Oğlum uğrunda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben uğrunda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Bak. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? La no, yok. Bayılma da bolsa göre. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Ruh hastası. Ya bak. Nasıl da vurunca da vurunca da sokuyor ki bülklerine. Söyle lan. Hayır, vurma Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum öyle kadar öyle mi? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sürmetler neye bakıyorsun? Yok sürmet. Lan lan yok. Bayılma da bolsa göre. Was? Was soll das denn? Wir müssen mal hier kurz am Runden lassen. Oh, Runden lassen. Du hast es ja. Was? Non sapevo cosa che non era su che che pretende. Se non era. Vai the red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye bak, simitler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda lan. Elini hastası. Ya hazır. Nasıl ben umurumda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan Fuat da söyle de ben manyak olalım vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da böyle de sohbet yapıp veremem. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümütler. Lan, lan, yok. Bayılma da bozsak böyle. Was? Was soll das denn? Wenn man manche Ruhe dann ruhen lassen. Oh, ruhen lassen. Ruhe lassen. Ja, was? Non sembra l'uso di un'unità da succhio che bruttare in azione la... Poi è red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye ver, sümütler, ne bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum bunu ne olur? Elini hastası. Nasıl ben umurumda de sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır öbür Sen neye bakın? Bakıyorum öbür kadar öbür Ne bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler Là, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Vurulmasın. Nasıl da vurulunca da vurulunca da sohbet yapıp lan. Hayır vurma Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar vurma. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sümütler neye No, no, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat da söyle de ben manyak bazen vurulmasın. Oğlum vurma lan. hastası. Nasıl ben olunca da gönülde de sohbet yapıp veremem. Söyle Hayır, Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümüt. Lan, lan, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat'a söyle de ben ben yapmadım vurulmasın. Oğlum vurulmasın. Vurulmasın. Vurulmasın. Nasıl ben vurulmasın dedim. Orada su keke bülklerini. Söyle lan. Hayır vurulmasın. Sen neye baktın? Bakıyorum ne kadar vurulmasın. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben umurumda ne olur? kadar de sohbet yapıyorum. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye ver, sümütler neye bakıyorsun? Non, non, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan lan. Elini hastası. Ya Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da böyle de sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümütler. Lan, lan, yok. Bayılma da bozsak böyle. Was? Was? Vorrat das Rolle? Wir würden mal hier kurz am Runden lassen. Oh, Runden lassen. Che ruolo sto sta? Was? Non sapendo l'uso di venuta da su, che che buttare in azione la... Poi il red... Se me da tu. Bakıyorum ne kadar öyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye var, simitler, ne bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım uğrundasın. Oğlum uğrunda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben uğrunda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır, redder. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Bak. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? La no, yok. Bayılma da bolsa göre. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Ruh hastası. Ya bak. Nasıl da vurunca da vurunca da sokuyor ki bülklerine. Söyle lan. Hayır, vurma Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum öyle kadar öyle mi? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sürmetler neye bakıyorsun? Yok sürmet. Lan lan yok. Bayılma da bolsa göre. Was? Was soll das denn? Wir müssen mal hier kurz am Runden lassen. Oh, Runden lassen. Du hast es ja. Was? Non sapevo cosa che non era su che che pretende. Se non era. Vai the red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye bak, simitler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda lan. Elini hastası. Ya hazır. Nasıl ben umurumda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan Fuat da söyle de ben manyak olalım vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da böyle de sohbet yapıp veremem. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümütler. Lan, lan, yok. Bayılma da bozsak böyle. Was? Was soll das denn? Wenn man manche Ruhe dann ruhen lassen. Oh, ruhen lassen. Ruhe lassen. Ja, was? Non sembra l'uso di un'unità da succhio che bruttare in azione la... Poi è red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye ver, sümütler, ne bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum bunu ne olur? Elini hastası. Nasıl ben umurumda de sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır öbür Sen neye bakın? Bakıyorum öbür kadar öbür Ne bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler Là, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Vurulmasın. Ya vurma. Nasıl da vurulunca da vurulunca da sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır vurma da vurma. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ben kadar vurma. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat da söyle de ben manyak bazen vurulmasın. Oğlum vurma lan. hastası. Nasıl ben olunca da gönülde de sohbet yapıp veremem. Söyle Hayır, Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümüt. Lan, lan, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat'a söyle de ben ben yapmadım vurulmasın. Oğlum vurulmasın. Vurulmasın. Vurulmasın. Nasıl ben vurulmasın dedim. Orada su keke bülklerini. Söyle lan. Hayır vurulmasın. Sen neye Bakıyorum ne kadar vurulmasın. Neye bakıyorsun Kurabiye bak sümütler neye bakıyorsun? La No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben umurumda ne olur? kadar de sohbet yapıyorum. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye ver, sümütler neye bakıyorsun? Non, non, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya Nasıl ben olunca da böyle kadar sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bulsak böyle. Lan Fuara da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma da vur. Ruas sesler. Nasıl da vurulunca da vurulda da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, vurulda da Sen neye baktın? Bakıyorum ne kadar öyle. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım uğrundasın. Oğlum uğrunda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben uğrunda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır, redder. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Bak. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? La no, yok. Bayılma da bolsa göre. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Ruh hastası. Ya bak. Nasıl da vurunca da vurunca da sokuyor ki bülklerine. Söyle lan. Hayır, vurma Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum öyle kadar öyle mi? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sürmetler neye bakıyorsun? Yok sürmet. Lan lan yok. Bayılma da bolsa göre. Was? Was soll das denn? Wir müssen mal hier kurz am Runden lassen. Oh, Runden lassen. Du hast es ja. Was? Non sapevo cosa che non era Bakıyorum ne bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda lan. Elini hastası. Ya hazır. Nasıl ben umurumda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan Fuat da söyle de ben manyak olalım vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da böyle de sohbet yapıp veremem. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümütler. Lan, lan, yok. Bayılma da bozsak böyle. Was? Was soll das denn? Wenn man manche Ruhe dann ruhen lassen. Oh, ruhen lassen. Ruhe lassen. Ja, was? Non sembra l'uso di un'unità da succhio che bruttare in azione la... Poi è red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye var, sümütler, ne bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum bunu ne olur? Elini hastası. Nasıl ben umurumda dedim öbür de sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır öbür Sen ne kadar Ne bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? Là, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Vurulmasın. Ya vurma. Nasıl da vurulunca da vurulunca da sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır vurma da vurma. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ben kadar vurma. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat da söyle de ben manyak bazen vurulmasın. Oğlum vurma lan. hastası. Nasıl ben olunca da gönülde de sohbet yapıp veremem. Söyle Hayır, Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümüt. Lan, lan, yok. Bayılma da bolsa göre. Lan Fırat'a söyle de ben ben yapmadım vurulmasın. Oğlum vurulmasın. Vurulmasın. Vurulmasın. Nasıl ben vurulmasın dedim. Orada su keke bülklerini. Söyle lan. Hayır vurulmasın. Sen neye baktın? Bakıyorum ne kadar vurulmasın. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben umurumda ne olur? Ben de sohbet yapıyorum. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye ver, Non, non, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. ben olunca da bunu da lan. Hayır, Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da böyle kadar sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bulsak böyle. Lan Fuara da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma da vur. Ruas sesler. Nasıl da vurulunca da vurulda da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, vurulda da Sen neye baktın? Bakıyorum ne kadar öyle. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım uğrundasın. Oğlum uğrunda ne olur? Elini astı. Ya hazır. Nasıl ben uğrunda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Bak. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini hastası. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar red. Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? La no, yok. Bayılma da bolsa göre. Hazır. Lan sonra da söyle de ben yapmaz da vurulmasın. Oğlum vurma lan. Ruh hastası. Ya bak. Nasıl da vurunca da vurunca da sokuyor ki bülklerine. Söyle lan. Hayır, vurma Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum öyle kadar öyle mi? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye bak sürmetler neye bakıyorsun? Yok sürmet. Lan lan yok. Bayılma da bolsa göre. Was? Was soll das denn? Wir müssen mal hier kurz am Runden lassen. Oh, Runden lassen. Du hast es ja. Was? Non sapevo cosa che non era su che che pretende. Se non era. Vai the red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye bak, simitler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum umurumda lan. Elini hastası. Ya hazır. Nasıl ben umurumda dedim öbür de sohbet yapıp verelim. Söyle lan. Hayır, red. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Hazır. Lan Fuat da söyle de ben manyak olalım vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya bak. Nasıl ben olunca da bunu da sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum, ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümükler neye bakıyorsun? No, no, yok. Bayılma da bozsak böyle. Hazır. Lan Fuara da söyle de ben yapmadan vurulmasın. Oğlum vurma lan. Elini asma. Ya Nasıl ben olunca da böyle de sohbet yapıp veremem. Söyle lan. Hayır, brother. Sen neye bakıyorsun? Bakıyorum ne kadar öyle mi? Neye bakıyorsun? Kurabiye bak, sümütler neye bakıyorsun? Yok, sümütler. Lan, lan, yok. Bayılma da bozsak böyle. Was? Was soll das denn? Wenn man manche Ruhe dann ruhen lassen. Oh, ruhen lassen. Ruhe lassen. Ja, was? Non sembra l'uso di un'unità da succhio che bruttare in azione la... Poi è red. Se me da tu. Bakıyorum ne kadar böyle. Ne bakıyorsun? Kurabiye ver, sümütler, ne bakıyorsun? No, no, yok. Bayıyorum adamı seviyorum. Lan sonra da söyle öbür ben yapmadım umurumdasın. Oğlum bunu ne olur? Elini hastası. Nasıl ben umurumda de sokuyor ki büyüklerine. Söyle lan. Hayır öbür Sen neye bakın? Bakıyorum öbür kadar öbür Ne bakıyorsun? Kurabiye ver sümütler